Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a răsfăța. Uh, mulțumesc, Adrian, pentru verb. Pentru mine, pe harta mea mentală, a răsfăța înseamnă reuși să faci puțin bani uh, din care să mănânci, să te întreții din ceea ce iubești tu cel mai mult. Eu sunt acum la, uh, în sala unde o să joc peste o oră. Sunt foarte fericită. Nu câștig bani ca la Hollywood, <laughs> dar sunt foarte fericită pentru ceea ce fac. Pentru mine asta înseamnă a răsfăța. Pentru tine ce înseamnă? Ciao!